franco Macorizano se mostraron en desacuerdo con la decisión del ayuntamiento de talar los árboles que están planteados en la avenida Libertad de esta ciudad de San Francisco de Macorís. estábamos secando y ahora nos vamos a más pronto porque hay una sombra para el que haga porque Imagínate, está, Nada eso, de que tú vas a su palo, que se sobre la libertad. Este que viene a trabajar se sube por ahí caminando a las 12 y eso está mal por ahí, no puede ser eso. No, pero eso está mal, está mal, porque dime, uno se muriendo de un calor y a uno no se puede recrear y ver, lo está coitando, ¿vale? No, está mal hecho, mal hecho. uno viene al centro de que hay sombra. Y calor que hace, lo lleva el diablo a Demasiado horrible, ¿verdad? Porque el, eh, el, que daña el ambiente está acabando. No, más era que estaba la, la única que el pueblo podía estar tranquilo, era ahí. Cogiendo ciudadanos es un crimen El alcalde de la ciudad, Alex Díaz, explicó las razones del por qué se están eliminando los árboles en la Avenida Libertad. Usted sabe que hicimos una parte del el Boulevard de la Avenida Libertad y en la continuación para seguir envejeciendo con árboles de roble amarillo eh, que no impactan hacia suelo de manera negativa, que no dañan, que, no cruzan las raíces los registros y tapen los registros y cuando llueva se inunde todo el comercio y toda la avenida Libertad y la gente se, le ahoga en su vehículo... como acostumbraba a, eh, hacerse, a realizarse aquí cada vez que llovían. Esto es un trabajo de visión, buscamos que haya belleza y que las también eh, una remodelación integral donde la gente va a ver la libertad cada día más diferente, vamos a llegar cuatro isletas, cuatro esquinas, vamos a remodelar, vamos a poner como está eh, ahí eh, frente al mercado y frente a repuestos Rafi, esto porque la libertad necesita dinamizarse como comercio, eh, cada de cualquier situación que afee el área, porque es una área bien, bien concurrida. intn su noticiero regional, Robinson Blanco.